Welcome to the. kula apetuk kantong bolong ingkang dijung ata mandula prabu bolong jembah kula bagong prating wonten tapa wates negari ngawato pitu bagong rimai One. Ooh.